acho. agora. o dois, três. Cheguei em casa, fiz um pouco dessa chuva, pensando no meu voo de show. Dessas que não vão descobrir, eu quando rima. Eu escolhi tocar do Zé, nota sempre uma coisa no 4 por 4 a batida, tipo a do Lima. Continuo meio passo, dando espaço da centra. Desnascendo se baixa, a luz mão matando. E acabou que a gente ficou aí, acreditando na, na força de cada um, na ideia, nas influências e estamos aí juntos até hoje um conjunto de, de, sonoridades que a gente não... Tem hora que a gente não sabe nem de onde vem, mas aquilo nasce ali e faz o Ataque Belice ser o que é para mim. Né? Eu acho que a partir do momento que você limita qualquer tipo de arte a um nicho, a um tipo de público, a um tipo de vida, ou a uma experiência de vida, você está assassinando essa arte, você está limitando o conhecimento. Eu acho que composição é uma parada meio que você recebe, então você pode até pensar num assunto, mas eu acho que não é, pra mim, isso é pessoalmente, né? Estou falando por, por todos os compositores, outros, cada um que pensa de jeito que convém. É, eu acho que é muito presenteada, posso dizer assim. Eu gosto de jazz e vou pro reggae, depois samba, uh, e tento fazer nessas influências um, um leque para para o hip hop, para fazer alguma coisa variada para isso. Isso foi bom porque reacendeu a chama de dessa dessa dessa parada de querer cantar, de tocar, de ter essa onda musical que eu disseram que eu tinha, e dizem que eu tenho e que eu faço. Meu primeiro instrumento é, dentro da música Cara, foi uma panderola, velho. <laughs> Quando alguém fala pra você fazer backup, faça backup, cara. Véi, pra mim tá bom, velho. Pra mim tá bom. Pra mim tá bom pra caralho. Ponto, Tipo, foda-se.